ツイスターツイスターツイスターイェイツイスターゲームやったことないやったことないよ僕もないんですよ、うん、なんで今日はこれをやることになったのよなんか面白そうだなって思って <laughs> また個人的なものを持ってきましたうんうん昔からあるよねこれなんかそのあれよねちょっと気になるまあ異性とか同性とか、うん、なんか近づけるためのものだよね そうだよね。うん。エロゲーでしょエロゲーじゃねえよ。うわ、すごい、こんなのが入ってる。コーチっていうか審判か、が必要なのかなって思ったんだけど、そんなこともなくて。なんかね、二人用のやり方っていうのもね、あるんだよね。そうなんですよ。うんうん。ちょっと開けてみていいどうぞ。あ、うん。すげえ。結構広いね。すごいね。なんか、 ピクニックできるじゃん、これで。確かに。お父さ、 <laughs> これでいい。これ持ってこ。 <laughs> ピクニックの時。いいじゃん。ね。おあ、ちょうどよくないサイズ的な、ほら。ほらほらほらいいね。え、ちょっと待って、ワクワクする、めっちゃ俺。うん、じゃあ今日はね。はい。これを。うん。やっていきたいと思います。イエーイ。終了。 怪我だけはしないようにしよう。ね、ほんと。ほんとに。確かに、確かに、確かに。よし。で、うん、えっ、ー、と、ルールなんだけど、はい。二人でする場合は、うん。一人が手足の指示。右手右足、左手左足。はい。指示。はい。もう一人が色の指定。を押して、うん。えー、二人ともその指示に従う。わかりました。手足と色は順番に言っていくんだけど、うん。俺がまず手足言ったら、翔太が色。 はい。で、その次は、翔ちゃんが手足言って、俺が色。っていう感じで、やっていきたいと思います。思います。はい。よし。先行高校じゃんけんしよう。いや。よ。何出すわ、出た、それ。これ何が見えてんのかよ、ちょっと全然わかんないんだよね。これする人いるじゃん。これ何が、何が出たら、おい。で <laughs> も何が出たらチョキで、何が出たらグーで、何が出たらパンおい。じゃあ俺グー出すね。うわ。 マジかよ、うん、じゃあ俺は、うん、チョキ出しますはい最初はグーじゃんけんぽいやった嘘つき嘘つきになっちゃったじゃあどっちからいく手足からがいいか色からがいいかあじゃあ分かったとりあえず、うん、僕が色を選びます、じゃあ俺が手足を指定するから最初にオッケーじゃあやっていきますよしじゃあ右手右手色を指定して緑 緑ね、はい、まあまあまあまあまあ、はい、うん、じゃあ翔ちゃんが次手足のして左足うんじゃあ黄色マジかはいこれ離しちゃいけないんでしょうん離しちゃダメ、うん、しかも手のひら足の裏、うん、が離れたら負けお尻とか体が下についたら負けええー、じゃあ左手左手はい緑 オッケーオッケー。はい。じゃあ、翔ちゃんが。右足。はい。うん。そしたら、もう俺乗ってる青。え、はい、はい、はい、いいですか、うん、ちょっと今鼻がかゆいんですけど、どうしたらいいですかこういう時。これは話したら負けだから。やばい。 <laughs> じゃあ次、右手。 <laughs> 右手、うん、はい。青。青。えー、一応楽。はい、しょうちゃん、手足の押して。えー、っとね、あーっと、右、 足。右足、はい。あ、これちょっと俺、血、辛いんですけど。赤。 <laughs> 少々背中が見えて。 <laughs> そしたらで、次俺が左手。左手、はい。青。 <laughs> えー、しうちゃんの手足、選んで。えー、っと、うん。えー、右手。右手ね。 右手赤 <laughs> あきついな俺きついなうんこれがこのゲームの、はい、次はいはいどうぞどうぞ左手左手はい黄色黄色はい <laughs> 自分でさすごい苦しめてねはい翔、ちゃんはい手足選んでえっとえっ、と右手右手ねで右手を はい緑うんえーとそしたら左足左足、うんあーと青青おい右、右足はいえー、右足ねじゃあ右足とか黄色うわーもう無理積む積む <laughs> ちょっと待ってこれどうしよう 黄色早く動いて。 <laughs> オッケー。じゃあいいよ。左手。はい。翔ちゃん。緑。緑ね。はい。はい、楽になった。これさ、思ったけどさ、ずっとうちら後ろ向いてる。 <laughs> 確かに。後ろ向いてんのよな。右手。右手ね。はい。そしたら右手、赤。え、あー、無理か。 右手赤よ <laughs> 俺届かん届かないいイエー俺の勝ちまあいやこれ意外とすごいなんか地味にさしんどいね <laughs> てかあのー、カメラ向こうよ <laughs> もうその間にチャンネル変わってたよみんな指示がね ゃあさ、ちょっとそれも考えながらさ、ちょっと2回戦やろう。いいよ。うん。じゃあ今度さ、はい、手前トーク逆にしよう。はい。はぁ、あ、え、これきついんですけど、僕、ちょっと休憩必要です。ダメです。 <laughs> いや、これしんどいよ、これ。ダメです。いやいや、ちょっと筋肉痛なりそう。ちょっとお水だけいただこう。よし。 じゃあ、第2回戦、かかってこいと思います。はい。よし。じゃあ、えーと、今度は逆、翔ちゃんが。こっち向けを、できるだけね。はい。じゃあ行きまーす。まあ、お尻フェチの人にはちょっとさっきより喜んで。 <laughs> 確かに。左足から。左足から、OK。そして左足、えー、黄色からいこうかな。はい。はい。はい。じゃあ次。うん。右足。黄色。 黄色はい <laughs> 左手左手ねじゃあ赤よしいいね次はちゃんとカメラ見て <laughs> そうだねえ右手右手青青はいああ左手左手、うん、えー、そしたら青はいじゃあ右足 だし青青 <coughs> もう俺無理これはい翔ちゃんはいはい右手右手はいじゃあ緑あもう無理俺 <laughs> はいじゃあ次、えー、左足左足、うん、どうしよう赤赤あーこれさ俺ジー、パンがきついきついよあー はいはい選んでうんと右手えー、そしたらえー、待って <laughs> 黄色黄色えいそして次俺右足黄色あいいねはいはいはいはいはいえー、っと左足左足これは体幹がいくよえいどうだ 緑言うと思ったはいえっとそしたら左手左手、うん、黄色いおお攻めるねえっ、ー、と右手右手はい右手そしたら赤はいはいえっ、ー、とえー、次か左足青青 お、危ね危ね危ねいや、もう。はい、どうぞ。どうぞ。えっ、ー、とー、うん、あ、いた。もう疲れた。右手、あ、右足。右足ね。えー、そしたら、緑。緑うん。あーつらい次、えー、つらい左足。はい。えーと、緑。 スるバランスるはい <laughs> はい言って早く早く、俺ちょっと右手はい右手えー、っとえー、青おお危ねえ危ねえ <laughs> え次はいえー、はい、えー、左足左足、うん、黄色黄色ねよしよしイエーはい、はい、えー、っと左手左手赤 ああ、次、右足。ひょにょ。右足、青。青青 <laughs> 青はい。はい。青楽になった。次。えっ、ー、と、じゃあ、右手。右手。はい。緑。は <laughs> はえっと、右、左手。左手え左手、そしたら黄色。 二連勝。ああいや、やばい。汗やばい。これ無理。これ結構な。無理。無理。これは。はい。これ考えたやてすごいね。そうだね。だって相当古いゲームじゃないこれ。いつのやつえ、なんか、ちょっと <laughs> あ、1966年だって。えー。 そんな古くからあるんだそうなんだいやーいやーはあ疲れたね疲れたねはい <laughs> これでいい っと一回これ使ってやってみるひょにょさあというわけで、うん、俺せっかくこれやるからこれ使いたいんだよなもうちょっと自分への挑戦をやってみるからさなるほどねうんあんま挑戦することなくなってくるもんなそうそう年取るとうせえよ <laughs> はいじゃあ行きまーす、はい、お願いしますえっ、ー、と右手を黄色の円に置いて、はい、ウインク <laughs> いいね、いいね、いいね、いいね、いいね。そういうの、そういうの。じゃあ、左足を赤。うん、赤、はい。で、また違うウィンク。はいはい、えー、緑。え、無理なんだけど。危ない危ない。大丈夫か。危ない危ない。 <laughs> 危ないか。いや、無理でしょう。 今のは無理でしょう青色の円において、はい、犬の犬のように吠えてくださいよいしょああえ <laughs> それ犬の犬じゃん早くじゃあ左足を青色の円において、リンクしてくださいあーあーあーあーダメだダメこれダメでしょもうまあじゃあもう最後に ウィンクだけして <laughs> 暑かったですいやいい運動になったよ本当にいやすごい、うん、ねなんかさ変なジム行っちたり <laughs> いやいやあの普通に運動になったねうん